иманың мен талаптан да қайғысыз қара жерді басып жүрсең зікірі тәубаға кет талаптан да деген құрметті ағайындар міне шүкір етіп осындай міне шырылдап жүріп осындай бүгінгі күнге жеткен міне бір мың да тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы дүниеге келген інілеріміз құда қаласа міне елге деген бір жақсы алғысын айтатын болады ішінен біреуіңіз айтып елге деген бір жақсы тілектеріңізді ниеттеріңізді білдіретін уақыт келді құрметті ағайындар алмасбек палуанға қалай қалай көкпар көтерілді көкпар көтерілді бурама қалай қалай көкпар көтерілді бір жиренба. бір ақтанау бір жирен атқа көкпар тиді құдай қаласа міне төбел ақтанау жиренге тиді көкпар көкпар көтеріліп келе жатыр құдай қаласа міне бора палуан беккен бол, бора палуан беккен бол. Керімханның атау деймін да, бер әкеленді шаппа. Екпар салым қалады, бер әкеңіздер көкпарды, бер әкеңіздер. Агро Керімхан белгілі кәсіпкер іскер азамат. Агро Керімхан мырзаның бой қатты қайт қайтуын. Міне бура шабандоз салды, зәуребек Зәурбек атқындық еді жетімдер божбан айтбек божбан айтбек ағамыздың атыменен баққарама. божбан айтбек ағамыздың баққаратты сәйгүлігіменен қайтуын баруын зәуірбек шабандоз салса қайтуын, ал, қайтуын алмасбек бура белгілі кәсіпкер іскер азамат белгілі кәсіпкер іскер азамат керімхан мырзаның атыменен аттың аты бойка дейді бері әкеліңіздер бері бері бері бері